各位好啊，我系卡洛斯啊。作为一个 Maker 咧，时时需要求改进咧，已经系一个常识嚟噶啦。但系大家见到我面前呢呢个万向车呢个习作咧，其实已经做咗好多次噶咯。由只系得八个方向嘅万向车一点零，以至于后来发展到能够打八字，而唔单止用手机，我哋仲曾经试过用 j o y 式嚟控制佢添。为咗玩咗咁多次啦，你估仲有咩可以改进呢？提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道。 请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。嗱，其实就咁嘅。万向车呢个集咗啦。当我发展完一点零同埋二点零之后咧，我发觉佢个效果已经非常之好噶啦。喺过程里面咧，我就试用过唔同嘅物料，由阿加力加板就转咗做铝板，由六十 mm 嘅轮转做八十 mm 嘅轮，最后搞到一架咁嘅车出嚟。 但如果你將個習作咧放翻喺科技範疇嘅教學嚟睇咧，佢極其量只能夠當係一個 prototype，一個原型啫。而最重要咧就係睇你嘅銷售對象。假設你嘅對象咧係三歲至十二歲嘅小朋友，呢個 product 咧實在上係太重咯。於是卡洛斯就喺度諗啦，之前嘅一點零同埋二點零咧都係我自己個人嘅 prototype 嚟嘅啫。而我現在咧真係想將呢個 project 咧推入去課堂裏邊。 教到我學生設計同埋製作佢出嚟。嗱，如果學校咧真係個社會熟練咧，其實我呢個推有課堂嘅萬向車咧，就正正係想教學生咧點樣去將一個 product 咧喺市場上推銷啦。如果諗法真係咁咧，我哋翻返去科技教範疇裏面，有兩個範疇咧，我哋必須要教到學生嘅一個咧就係營運同埋製作，而另外一個咧就策略同埋管理啦。

讲白啲就系点样付出最少而赚得最多，好似我一套原型用咗四套嘅步进同埋万向轮，每一套步进嘅安装仲用一个 L 型支架，八粒螺丝，四粒絲母，哇呢啲全部都系钱嚟噶，仲有阿 n o 加上 CNC shield 同埋四块四九八八驱动器咧，加上十二 W 五千四微安锂电池一嚿，未计车身材料同埋装嵌嘅人力，成本已经超过四百港元啦。 切实要教呢两个范畴咧，就一定要叫学生咧，唔可以根据我呢个原型去制作啦。於是卡洛斯咧就先去做咗啲资料搜集，睇下有啲咩零件或者物料咧，係比起我之前所用嗰啲咧，係更為便宜、更加適合用嚟大量生產嘅。嗱，我哋不妨先嚟諗下，我哋設計同埋製造嘅呢款萬向車，論 size 嚟講，絕對係一款玩具嚟噶嘛。其實用唔着精密嘅步進摩打同埋金屬連續器嘅。 相反，我覺得如果我哋產品對象係小朋友，用便宜嘅直流摩打同埋塑膠做嘅万向輪更加適合啊！呢種咁嘅万向輪同埋摩打之間咧，係使用呢種 T-T 連续器，六角形嘅連续器插入去六角形嘅窿度，而另外一邊咧就同馬達嘅轉動轴完美相接，只需要喺車拎中心補一粒钢瓦螺絲就可以固定啦。至於要將摩打固定落去車身咧， 就可以使用呢种累积嘅支柱，打横两粒螺丝加丝母收紧摩打，下面再加两粒机牙咧，就可以将摩打固定内车嘅底盘啦。转埋用直流摩打嘅扩展板，改埋用一百六五零两旧电池，制作成本大幅减至一百五十港元。无论作为大量生产或者作为 m i k a 课堂嘅习作，呢个价钱都系好合理嘅。而俾学生设计及制作之前咧，我会自己实验做一次先。 喺度咧，我打算用三 mm 嘅黄色亚加力胶片作为车身嘅材料。为求准确，可以装嵌到四个摩打咧，我量度咗摩打嘅每个细节，并且用 CAD 软件绘画出部件图。喺会出去准备激光切割之前咧，我仲顺便加埋安装阿 d u n o 个四个孔嘅位置添。好啦，正式咧进行呢个激光切割啦。深水清嘅朋友咧，一定会发觉。 点解部件只得一件嘅？原因咧系我打算激光切割之后咧系进行热屈曲。原来阿家啲胶片咧系加热到二百一十度左右咧就会软化啦。所以如果使用条状加热器进行局部加热啦，加热嘅地方就可以接曲啦。胶片软化咗之后，可以使用人手接曲条件去开的话，亦都可以好似卡洛斯咁用气动嘅折弯机嚟代劳。 无论用人手净系用机动，目的都系接出九十度嘅弯角。喺折曲状态之下，用湿水冷却胶片咧，就可以永远定型噶咯。选用热接曲呢个方法咧，我系有道理嘅，因为将摩打安装喺接边度咧，就连女制之处都悭翻，进一步减低成本啦。此外，经过咗热屈曲嘅胶片咧，喺结构方面咧，亦都强化咗。 好第二集見到個車身咁容易折斷㗎，我系自己定出咗個安裝步驟。第一步咧就係安裝 i n o 用正常安裝線路板嘅螺絲同埋銅柱，將 i n o 咧安裝喺大板上面。而下一步咧並唔係安裝摩打先啦，因為安裝咗摩打之後咧，你就好難看電線㗎啦。因此正確做法咧係先將摩打嘅接點加熱同埋鋪石。 然后再喺接点上面焊上电线，直接四个摩打都焊好晒咧，就可以进行安装啦。值得一提嘅就系安装马达嘅丝帽咧，内里系有胶圈嘅。使用呢种丝帽咧，就犹如落咗弹簧戒指一样，可以避免丝帽咧因为震动而慢慢咁脱出。用喺好似万向车呢啲有运动嘅装置咧，就最为适合啦。 至于联续器同埋车辘嘅安装咧，就要使用一支长嘅钢瓦螺丝。刚才已经提及过啦。四个车辘嘅安装方法咧都大致相同，但系要留心咧，万向轮系有分左右嘅。注意四个辘上面嘅细轮咧个方向应该咁样先至啱。下一步咧，不妨先将马达扩展板插喺 Arduino 上面，然后做咗接线嘅工作先。嗱，我哋使用呢块 AF Motor 嘅扩展板咧。 系可以同時驅動四個直流摩打嘅，分別標記為 M 一、M 二、M 三同埋 M 四，分別將四個摩打連接呢四個接線柱。至於邊個摩打連接邊個接線柱咧，同埋摩打嘅極性都冇所謂，因為我哋可以喺 Arduino 嘅編程度咧，同佢哋做配對嘅。好啦，硬件嘅安裝方面咧，而家只剩翻電源啫。大家知道咧，直流摩打咧嘅電壓就冇乜所謂嘅，俾大啲咧就轉得快啲。 只要你唔燒咗個摩打就得啦。咁我哋就使用咗兩粒嘅一八六五零，一八六五零咧每粒係三點七鑊嘅，兩粒加埋咧就係七點四鑊。電池箱方面咧，我哋可以使用呢種有蓋有開關掣嘅，亦都可以使用呢只普通嘅進行集作嗰陣時，可以讓學生隨意選擇用螺絲或者熱熔膠將佢固定。電源嘅輸出自然就係接去馬達驅動板嘅電源接線柱啦。 要完成到充控，我哋仲要接驳一块蓝牙模组。呢块 H C 零五咧，上面有四只脚，我哋要用到嘅包括 R X D、T X D、G N D 同埋 V C C。G N D 同埋 V C C 咧就系供应电源俾蓝牙模组嘅，而 R X D 同埋 T X C 咧分别就系 receive 接收同埋 transmit 发射嘅针脚。 VCC 同埋 GND 咧就喺呢度攞電，RX 咧應該接 Arduino 嘅 TX，而 TX 咧就相反接 Arduino 嘅 RX。咁藍牙模組同埋 Arduino 就可以溝通啦。好啦，通過 USB 向 Arduino 上載程式嘅時候咧，係會用到 RX 同埋 TX 噶，所以每次上載程式咧，大家記得將個抗展板掹翻出嚟先。 我将之前迈向车1.0嘅程式稍为修改咗少少，配合翻而家嘅 AF Motor 扩展版。另外要注意嘅就系刚才我提到有关摩打配对嘅问题啦。咁我试过咧，我而家嘅接线咧，第一摩打咧应该配对 M4，第二摩打就配对 M3，第三摩打咧就 M1，第四摩打就 M2。至于四个摩打嘅速度，我而家全部设定为二百。真正大量生产嘅时候，可能每架车都要作出一啲微调噶。 至于蓝牙接收部分咧，其实系冇修改过噶，所以嘅车完成咗之后，其实可以用翻1.0嘅 apps 嚟控制噶。至于后面嘅指程式咧，就全部都用咗 AF motor 嘅 dotrun 指令。万一摩打安装嘅时候极性调转咗，你有可能要将 backward 同埋 forward 反转嚟用。如果修改完编程，你立刻就 compile 咧，你一定会撞板嘅，因为 AF motor 嘅 library 咧未再入，我哋一般会搜寻啦。 然後喺 GitHub 嗰度下載，而下載翻嚟嘅 library 咧係一個 zip file 嚟嘅，你要先將佢解拆，然後將個內容咧複製去 Arduino libraries 呢個檔案夾之內，然後再去進行編译，就自然會成功噶啦。之後只要將 Arduino 同電腦用 USB 線連接，就可以編译同埋上載編程啦。編程完成之後，先至可以將 a r d o t o o 擴展版插翻入去 Arduino 度。 之后就可以安上电池，准备试车啦。刚才都提过，控制个 apps 啦，可以完全唔使修改，直接使用。当然进行习作嗰阵时候，我哋可以请学生重新编写啦。安装咗 apps 之后，连结蓝牙，如无意外，万向车三点零咧就可以运作噶啦。我哋请 Johnny 帮我哋测试一下。 上前，行远啲啊！ 好嗱，先有咗原型嘅製作，然後先至去思想點樣更加 effective 去營運同埋製作咧，自然係會無往不利嘅，毫無疑問。今次咁樣做出嚟嘅萬向車咧，成本係降低咗好多，而家所有生產工序咧，大家會見到係更加合理化嘅。希望經過咗今次萬向車嘅設計、雜作嘅呢個系列啦，各位真係能夠將科技範疇裏面嘅教学目的咧融會貫通。 教到我哋嘅学生咧，运用呢个设计思维去设计同埋制作物件，而更加懂得咧点样发展佢哋嘅人本精神同埋创业家思维。香港未来嘅创科发展就靠晒你哋噶啦！临走前记得订阅、加赞同埋分享卡洛斯嘅频道啊！